habis menjadi bolognese. Mine beda, misterius. Gunteng iki bumbu bolognese, cabe e, iso ditambah sesuai selero. Tiap nyeruput, hmm, sae. Indomie hype abis menjadi bolognese.